ወይ የኔ ነገር ሰላም ብያለሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? እሸቴ ፈንታ እንዴት አቤት አቤት፣ እሸቴ ሰለሞን ሰላም ብያለሁ። ገንዘቤ share እያደረጋችሁ ባካችሁ። እንደገና ደግሞ ነካካሁትና share share እያደረጋችሁ ሰላም ብያለሁ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ገንዘቤ እንደገና እንደገና ሰላም ሰላም ይሰማል አይደለም? በጣም ይቅርታ በጣም ይቅርታ ለተፈጠረው ስህተት በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁ። እንደገና share አድርጉልኝ። እንዴት ናችሁ? እናት ኢትዮጵያ እንዴት ነህ? ጠፋ ጽጌ ኢትዮጵያ እንዴት ነሽ? share እያደረጋችሁ share እያደረጋችሁ እኔም share ላደርግ መሰለኝ። share እያደረጋችሁ እሺ እንዴት ናችሁ? ያው የተለመደ ነው። እጄ ማያርፍ እኔ ዝም ብዬ እንዴት እንደነካሁት አላውቅም። እንግዲህ ወደ ነጥቦቼ ልግባ። ሰው ይገባል ቀስ እያለ እና እነዚህ ሁለት ያሳለፍናቸው ዓመታት መዳኛዎቻችን ነበሩ። ያለፈውን 27 ዓመት የኖረ ኢትዮጵያን ኢትዮጵያን ገኒ እንዴት ነሽ ሚሚ እንዴት ናቸው? የኢትዮጵያን ችግር በውል የተረዳና ኢትዮጵያን የሚወድ ሁሉ ይሄን የሽግግር ዘመን ማገዝ ነበረበት። ግብዝነት አጠፋን፣ ራስ ወዳድነት አጠፋን። ሀያ ሰባት ዓመት ሙሉ ያየነውን ዘር በዘር ላይ የተመሰረተ ያን ሁሉ መዓት እንደገና እኛ ገዢዎቻችን የነበሩትን ለመሆን ተመኘን። በድፍረት ሽክል ሊያትግባ ማለት ጀመርን። በትንሽም ሰንጥልጥላ የነበረችውን ኢትዮጵያዊነት ለማፍረስ ዳከርን። ይሄ ሁለት ዓመት በእውነት ከልብና ከንትን በቅንነት ብንጠቀምበት ኖሮ በቂ የሽግግር ጊዜ ነበር። ውጭ ቁጭ ብለን አገር ውስጥ ያለውን ህዝብ ስሜት በጥላቻ አዙሪት ውስጥ አሽከረከር ነው እና ያው ማጣፊያችን አጠረ። እኛ እኮ የክፋታችን ብዛት በአሁኑ ሰዓት ችግኝ መትከልን ሁሉ የምንቃወም ነን እኮ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ችግኝ ሲተክል ለፎቶ ነው ብለን የምናስብ ሰዎች ነን። እስከዚህ ድረስ ነው ክፋታችን። ምን አለ አንድ መሪ ችግኝ ተክሎ ቢያሳየን ችግሩ ምንድን ነው? አራያ ቢሆንም ምን አለ? ቢያንስ በዚህ ደረጃ ያለን ነገር እንኳን ለምንድን ነው በቅንነት የማንቀበለው? አሁንም መከራችንን እያበዛ ነው ያለው እኛ ነን። እኛ መከራ እያበዛን ያለ ነው። እኛ እንዴት እግዚአብሔር እሱ ራሱ እንዴት ይታረቀን? ሀያ አራት ሰዓት ስንጸልይ የአምላክን ስም ስንጠራ ነው። በቤተ ክርስቲያን ደረጃ እኮ አልቀረም፣ በቤተ ክህነት አልቀረም፣ በመስጊድ አልቀረም። የእኛ ነውራችን፣ ዘረኝነታችን እና በጣም አሳዛኝ ነው እና አሁን የዘረኛ ኃይሎች መጠራራት አለ። በተለይ በስውር ያደባ ኢትዮጵያዊ ካባ ለብሶ የሚያጭበረብር ኃይል አለ። በየሚዲያ ተቋማቱ አውሮፓ፣ አሜሪካ በጣም ትንንሽ group ግን ጠንካራ የሆነ የሚዲያ የማህበራዊ ሚዲያ ትስስር ያለው ማህበራዊ ሚዲያውን የተቆጣጠረ በሃይማኖት ተቋማት ሰርጎ የገባ በእምነት ተቋማት ሰርጎ የገባ በየመንግስት መስሪያ ቤቱ ሰርጎ የገባ አሁን ደግሞ በኪነ ጥበብ ሰዎች እየተከሰተ ነው። የኪነ ጥበብ ሰዎች ደግሞ በተራቸው እየወጡ ነው። በእያንዳንዱ ሴክተር የገባ ጽንፈኛ ኃይል አለ። መቼም ቢሆን ወደ ኢትዮጵያዊነት ካልተሰበሰብንና በዚች እናት ሀገር በምንላት ኢትዮጵያ ስር ካልተሰበሰብ እነዚህን ችግሮች መፍታት አንችልም። ቀንና የሀገሬ ልጆችን አንገት እያስቀብርን ለማይረባ ስድብ እናንተን ጆሮችን ጆሮችን ራሱ እኮ በጣም የሚገርም ነገር እኔ አሁን በእርግጠኝነት እዚህ ጋር አንዱን ግለሰብ አንስቼ ሰድብ እና ቡል እንደሚከተለኝ ለምንድን ነው የምንሰማቸው እንደዚህ አይነት አጥፊዎችን? ለምን ፍቅር አይወድልንም ወይ? ከሚሊዮን በጎ ነገሮች ውስጥ አንዲት ስህተት እንደሰበዝ መዘን በየቀኑ ሺህ ጥፋቶች የማንሰራ ይመስል አንድን ሰው ለመገምደድና ለመቀንጠስ ከፍ ስንሯሯጥ ነው የምንገኘው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ምን ሰራ ሳይሆን ምን አጠፋ የሚለውን ለማግኘት ሌት ተቀን አማርኛ ስንሰነጥቅና ሰበዝ ስንሰነጥቅ የምንሉ ሰዎች ነን። ይሄ ነው እየሆነ ያለ ይሄ ነው ያለ ሺህ ጊዜ የሚሰማን ስተት የሚያወራ ሰው ስተት ስተት በየቀኑ ሲሳደብ ውሸት እየነገረና እያየንና እየሰማን ለማመን ፈቃደኛ ያልሆንን ግብዞች ነን። ብዙ ጊዜ አይተነዋል። ዝም ያሉት ይሄ ነገር ይለፍ ብሎ በትዕግስት በስክነት የሚሄዱ ሰዎች የማርያም ጠላት ናቸው። እኛ ጋር አድርባይ ተብሎ ይታጫሉ። አድርባይ፣ ካድሬ። በነገራችን ላይ ካድሬ ማለት ምን ማለት ነው? አንዳንድ እኮ ድንቁርና ካድሬ ማለት እኮ በቃሉ ራሱ መጥፎ ቃል አይደለም። የተወሰነ የፖለቲካ ግብም ሆነ የተወሰነ group ን interest ማስፈጸሚያ የሚያስፈጽሙ ሰዎች ስብስብ ነው። እንዳውም group ነው ካድሬ በአንድ ጉዳይ ላይ የተስማሙ የሰለጠኑ ሰዎች group ነው። ካድሬነትን አድርባይነት እየመሰለኝ የምንጠቀመው ለጥቅም መሸጥ። በዛሬቱ ኢትዮጵያ ካድሬነት ለጥቅም መሸጥ ከሆነ ለጽንፈኛ ኃይሎች መሸጥ ነው የሚቀለው፣ ለመንግስት መሸጥ ነው የሚቀለው። እኛ በምንሰጠው ትርጉም ካድሬነት ከሆነ ትርጉሙ ካድሬ ለመሆን የትኛው ይቀላል? ካድሬ ለመሆን ተቃዋሚ ነኝ፣ ጽንፈኛ ነኝ፣ ምናምን ነኝ፣ ይሄ illegal ምናምን የሚባለው ይህ መደበኛ የሆነ አደረጃጀት የዛ ካድሬ መሆን ነው የሚያዋጣው። እንዳ የሚያዋጣ ነገር ካያችሁት የመንግስት ካድሬ ሆኖ የሚገኝ ጥቅም የለም። ኢትዮጵያ የሚሉ የአንድነት ኃይሎች ደጋፊ ሆኖ የሚገኝ ጥቅም የለም። ኢትዮጵያዊ ሆነ የአንድነት ኃይል ሆነ የመንግስት ኃይል ከሆንክማ ካድሬ ከሆንክማ ስትደበደብ፣ ስትወገድ፣ ስትጠለሽ፣ ስትረገም ነው ትክክለኛ የካድሬ ቦታ መንግስት ጋር አይደለም። በአሁኑ ሰዓት ትክክለኛ የካድሬ ቦታ ጽንፈኛ ሚዲያዎች ጋር ነው። የግድ ካድሬ ለመንግስት ብቻ የተሰጠ እንትን ቃል አይደለም። ካድሬ የተወሰነ social group የተወሰነ እንትን ውስጥ የዛን የተወሰነ ዓላማና ሀሳብን ለማንጸባረቅ የተደራጁ የታጠቁ ሰዎች ስብስብ ነው። ስለዚህ በዚህ ጉዳይ ላይ ብዙ እንትን ባደል ይሻላል። እየተዋወቅን ነው። በነገራችን ላይ እኛም ራሳችን በብዙ ነገሮች እንደ ሞራል ስለወደቅን ብቻ ይሄ ነገር በእኛ ላይ ቤት እየሰራ መጥቷል። በቃ ካድሬ ነው ሲባል ካድሬ ነው፣ እንደዚህ ነው ሲባል እንደዚህ ነው። ነገሮችን አናጠራም፣ ነገሮችን እንትን አንልም እና በዚህ ደረጃ ወርደናል። ያም አንዱ እንትን ነው። ሌላ ወደ ለማ መገርሳ ነው የምመጣው። ኦቦ ለማ መገርሳ እኔ ከሳቸው በፊት የነበረው ማን ነበር? የሙስሊም ስም ሙክታር። እሱ ከወረደ ጊዜ በኋላ ነው የማውቃቸው። ወደዚህ ወደ ጎንደርም ወደ ጎጃምም ምናምን ሄደው እንትን ከማለታቸው በፊት እንቅስቃሴው ያስታውስ ነበረ። እሳቸውን ከስልጣን ለማውረድ ኢህአዴግ ከፍተኛ ስራ ይሰራ እንደነበር በወቅቱ የነበረው ኢህአዴግ እሳቸውን እንትን ለማለት እና እዛ ላይ ጨፌ ኦሮሚያ ምን ያህል ጠንካራ ሆኖ እሳቸውን ይዞ እንዳቆያቸው አስታውሳለሁ። በቅርበት እከታተል ነበር። ከዛ በኋላ ባየናቸው እንግዲህ ጣና ኬኛ የሚል እንትን ይዘው በኦሮ አማራ እየታጀቡ እንደምሰማ ከሆነ ኦሮ አማራ ኢትዮጵያውያን አገር ወዳድ አክቲቪስቶች ሙክታር ማለት ነው፣ ይቅርታ በአክቲቪስቶች እየታጀቡ እና ቄሮችን አስተባብረው ነው እዛ ቦታ ሄደው የጣናን የመልቀም እንትን ያደርጉት። ለስትራቴጂ የሚሆን ለምን የሚሆን በዛ ወቅት የተሰራው ስራ በጣም ምርጥ ስራ ነበር። ከዛ በኋላ ኢትዮጵያዊነት መንፈሳችን እንዲነቃቃ የትግል ስሜታችን እንዲያድግ ከፍተኛ ግብአት የሆኑ ንግሮችን ከዛ በኋላ ነው መስማት ነው። የኦሮማራ ህብረት በጭካኔ የከፈረሱት ንቅናቄዎች አንዱ ነው። ጽንፈኞች ያፈረሱት የአማራም የኦሮሞም ጽንፈኞች ተረባርበው በቅጠልም በምንም በአፈርም ብለው ያጠፉት እንቅስቃሴ ነው። የዛ ንቅናቄ መፍረስ ራሱ አሁን ላለንበት ውድቀት አሁን ላለንበት ውርደት አስተዋጽኦ አድርጓል። በዛ ጊዜ ነው የምናውቃቸው። በጣም አንጸባራቂ የሆኑ የትግል መሪ ናቸው። ምንም የማይካድ ነገር ነው። ከዛ በኋላ ከኢህአዴግ በኢህአዴግ ስራ አስፈጻሚ ስብሰባ ውስጥ ሰንብተው ለሳምንት የወጡ ጊዜ ሌሎቹ ሲሽኮረመሙ ሌሎቹ ሲሽኮረመሙ እሳቸው ናቸው አፍረጥርጠው የነገሩን። የአንድ ብሔር የበላይነት ነበረ፣ እንሰለል ነበር፣ ምን ብለው የነገራቸው የሚነገሩን እሳቸው ናቸው። እውነት ለመናገር በዚህ ለውጥ ላይ ትረስት እንድናደርግ ያደረጉን በዋነኛነት እሳቸው ናቸው። ይሄ የሚካድ ነገር አይደለም። በእኔ በኩል ኢትዮጵያ ሱሴ የሚባል አዲስ ቃል ያመጡልን መንፈሳችንን በሙሉ የገዛ ስሜታችንን በሙሉ የቆነጠጠንትን ከአስራ ሰባት ዓመት በኋላ ያገኘነው በኦቦ ለማ መገርሳ ነው። ኦቦ ለግማ መርሳ ኢትዮጵያዊውን ጸረ ወያኔ ትግል inspire አድርገው እስከ መጨረሻ ድረስ የመሩ ምንም የሌሎችን እንትን እያናናኩ አይደለም። እኔ ለ group ኡ አጠቃላይ ከዚህ ከኢህአዴግ ውስጥ ከኢህአዴግ ውስጥ የውስጥ ትግሉን አሸንፎ ምንም ግፊት pressure ም ቢኖረው የነሱ ከውስጥ አሸንፎ መምጣት ለኢትዮጵያ አለመበታተን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አድርጓል። አስፈሪም ዘመን እንድናልፍ አድርጎናል። ለሁሉም ክብር አለኝ። ለ team ኡ አጠቃላይ ክብር አለኝ። ኦቦ ለማ ደግሞ በጣም inspire የማድረግ አቅማቸውን ምንጊዜም አልረሳው። ከዛ በኋላ ስልጣናቸውን ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለቀው በምክትልነት ወርደው የከፈሉት መስዋዕትነት መርሳት የለብንም። በእኛ ሀገር ስልጣን እኛ ሀገር እኮ የክፍል አለቃ ራሱ ስልጣን ነው። በደንብ አድርጎ ነው የሚቀጣሽ። የየትኛውም እርከን ያላት እንትን የ group አለቃ፣ ማንኛውም የ community አለቃ፣ የትም ቦታ ያለው አለቃ እኛ ጋር ስልጣን ትንሽ የለውም። ስልጣን በቃኝ ማለት የኢትዮጵያዊ ባህል አይደለም። በፖለቲካ ህይወታችን ብዙ ነገር አላየንም። እሳቸው ስልጣናቸውን አሳልፈው ለአብይ አህመድ መስጠታቸውን እኔ እንደ ትልቅ credit ነው። አብረው መጓዝ ጀምሩ በተወሰነ ደረጃ አብረው ከተጓዙ በኋላ ከኦሮሚያ ክልል ፕሬዚዳንት ተነስተው በመከላከያ ሀገር መከላከያ ሚኒስትር ሚኒስትር ነው ከዛ በኋላ ለተወሰነ ጊዜ ድምፃቸው ከጠፋ በኋላና ብዙ conspiracy theory ከሰማን በኋላ ወጡ። ወጥተው ተበድያለሁ ነው ያው ተበድያለሁ የሚለው ነገር እንግዲህ ብዙዎችን እንትን ይላል። በተለይ ከዘርጋ እንትን ካለ ተበድያለሁ ነው አገር እያጠፋ ያለው በብልጽግና አላምንም ማለት በዚህ በመደመር አላምንም። ብልጽግና ይሄ እንትን የሆንበት ሁኔታ ወቅቱ አይደለም። የኦሮሞ ሕዝብ ጥያቄ አልተመለሰም አሉ እኔ የዛን ጊዜ ደነገጥኩ። እኔ በብልጽግና እንትን ፓርቲ አመስራት እንትን አይደለም ጊዜው አይደለም በማለታቸው ብዙም ችግር የለብኝም። ምክንያቱም የእሳቸው አመለካከት እንደዛ ሊሆን ይችላል። የብዙዎችም አመለካከት እንደዛ ነበር። በብልጽግና የተደሰቱም አሉ፣ ጊዜው አይደለም ያሉ ያስፈራቸው ሰዎች አሉ። ብልጽግናን እየደገፉ እንኳን ያ ምንም አላስደነገጠኝም። እንትን አላለኝም። የእሳቸው እንትን ነው። እኔም በተወሰነ ደረጃ ፍርሃት ነበረኝ በነገራችን ላይ መደመርን አልቀበለውም፣ መብታቸው ነው። እሳቸው የግድ ይሄ እኮ ይህን ፍልስፍና እያንዳንዱ ሰው የግድ መቀበል አለበት አለም ካላመነበት አይቀበለውም። ይሄም ችግር የለብኝም እዚህ ላይ ግን የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አልተመለሰም ሲሉ በጣም ነው ኢትዮጵያ ሱሴ ይሉን የነበረው ሰውዬ የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አልተመለሰም ሲሉ በጣም ነው ለኦሮሞ ህዝብ ያልተመለሰ ግን ለአማራው ወይ ለትግሬ ወይ ለጉራጌ ወይ ለከምባታው የተመለሰ ጥያቄ ምንድን ነው? በዚህ ሂደት ውስጥ ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች ያገኙትና የኦሮሞ ህዝብ ያጣው ነገር ምንድን ነው? ምንስ ነበር ጥያቄው? ስፔሲፋይ መድረግ አለብን። የፍትህ ጥያቄ አለ እንዴ? ራስን በራስን የማስተዳደር ምናምን አይነት ነገሮች ይሄ መልማት የምናምን የመልካም አስተዳደር የሚባሉ ጥያቄዎች አሉ የትክክለኛ ፌዴራሊዝም የመሳሰሉ ነገሮች አሉ። ለኦሮሞ ብቻ specifically ያልተመለሰለት ነገር ምንድን ነው? እዛ ጋር ችግር እንዳለ ገብቶኛል እውነት ለመናገር። ያም ሆኖ እኔ በአደባባይ thank you ብዬ ነው የመለስኩት። በግሌ thank you እስካሁን ላደረጉት በሀሳብ አለመስማማት አለ ብዬ ነበር እንትን ያልኩት። እነዛ ነገሮች ያለፉ ከዛ በኋላ ድምጻቸው መጥፋት ጀመረ። ለረጅም ጊዜ ማለት ነው። ታረቁ ተባለ፣ እንደዚህ እንደዚህ ተባለ፣ ምናምን ተባለ። ያው የሴራ ፖለቲካው አብሮ ይሄዳል ምንጊዜም። እንኳን እንደዚህ አይነት እንኳን ኦቦ ለማ መገርሳን እንኳን ኢትዮጵያ ሱስ እያለን በግልጽ የምንጠራቸውን ሰብ ቀርቶ በትንሹም በትልቁም ሰፊ የሴራ ፖለቲካ ነው ያለው። መጨረሻ ላይ ያው ሰሞኑን የሆነ ሁኔታ ሆነ። ሰሞኑን የሆነ ሁኔታ ተፈጠረ። በነገራችን ላይ ያ ነገር አስቀድሞም እየተወራ ነበረ። እሳቸው መሀል ላይ በአዲስ አበባ ጉዳይ ስለ ዲሞግራፊ ያነሱት ነገር ብዙ አወያየ፣ ብዙዎችን አስደነገጠ። ከዛ በኋላ በእሳቸው ላይ አቋም ወስደው ውጉዝ ከማሪው ሲሏቸው የነበሩት እጅግ በጣም ብዙ ነበሩ። 360ን ጨምሮ ኦነግ ነው እሱ ካልወጣ ከንትን ካላለ ምንም ኢትዮጵያ ሰላም የለም ብሎ ፕሬር ሲያደርጉ ነበር። ብዙዎች እምነት የላቸው እምነት ባይኖርባቸው ለብዙዎቹ ከሴራ ፖለቲከኞቹ በስተቀር ምንም ችግር የለው። ምክንያቱም እዛ ላይ የተገደፉ ነገሮች አሉ። እሳቸው ወጥተው በተወሰነ ደረጃ ላይ ቢያረግቡትም እኛም ደግሞ በኦቦ ለማ መገርሳ ቆርጠን እንትን ማለት ባንችልም የጨከኑባቸው ሰዎች ነበሩ እስከ መጨረሻ። ኦቦ ለማ እያሉ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ እንትን የለም በሚል እንትን ሲሉ የነበሩ ሰዎች አሉ። የነገራቸው መነሻና መድረሻ ኦቦሎማ ኦቦሎማ እዛ ውስጥ እያለ እየተባለ ነበር ሲነገር የነበረው። ብዙዎቻችንም እንኳን በቀናነት ብንወስደው credit ስትላለፈው ስራቸው ብዙዎችን ነገሮችን ብናልፍም ብዙዎች ግን ቂም እንደቋጠሩባቸውና እየተከታተሏቸው እንደነበረ እናውቃለን። ያው የተባለው ነገር የተፈራው ነገር ደረሰና ምንም ለማሰናከል ቢሞከር ምንም ያን ምስጢር አውጥቶ ይሄን ነገር ለማሰናከል ቢሞከርም ኦቦ ለማ መገርሳ ከስልጣናቸው ተወገዱ። ከብልጽግና ፓርቲ የስራ አመራር ኮሚቴ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነታቸው እንዲሁም ዛሬ ደግሞ ሶስት ፖዚሽኖች ናቸው እና እንዲሁም ከፌዴሬሽን ምክር ቤት የኦሮሚያ ክልል ተጠሪነታቸው እንዲሰናበቱ ተደርጓል። ከዛ በኋላ ነገሮች እንዴት እየወጡ መጡ? መጀመሪያ ላይ የወጣልን ነገር ኦቦ በስራ ገበታቸው ላይ ባለመገኘት ለፓርቲው በኋላ ላይ የሚመጡት ነገሮች ለፓርቲው መርሆች ባለመገዛት በተለይ ዛሬ ያወጣው ነገር ያስደነግጣል። ሚስጥር ለጠላት አሳልፎ በመስጠት ሁሉ የሚል ነገር ነው ተግተልትሎ የመጣው። ስለ ዶክተር ሚልኬሳ የሚደጋ ብዙ ነገር አላውቅም። ዶክተሩ የአዲስ አበባ የኦሮሚያ የመሬት አስተዳደር እንትን ነው ቢሮ ኃላፊ ነበር። ወይዘሪት ጠይባ በጥንፈኝነቷ የምትታወቅ ከመጀመሪያ ጀምሮ በተለይ ሻሸመኔ አካባቢ የነበረች የጠቅላይ ሚኒስትር ጽፈት ቤት የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪ የነበረች ነች። እንዴት ይህን ያህል ጊዜ እንደቆየች እዛ አካባቢ ራሱ ይገርመኛል። በጣም ጽንፈኛ መሆኗ ከበፊት ጀምሮ ሲነገር ነበር። የታወቀ በጣም ለሆነ ብሔረሰብ ጥላቻ ያላት ነች። ዶክተር ሚልኬሳ የሚባለው በማህበራዊ ሚዲያ አላውቀውም የተለያዩ ነገሮች እንትን ነበር። okay በእነሱ ላይ ያሉት ነገሮች ሲወጡ ወጡ እነሱም ከነበሩበት የስልጣን እንትን ተነስተዋል። አሁን በብልጽግና ውስጥ ካላቸው እንትን በሙሉ አጥተዋል። ምናልባት በመንግስት ውስጥ ያላቸውን ነገር ነው እንግዲህ የምናየው። በነገራችን ላይ እሷ ራሷ ከመንግስት ውስጥ ያላትን እንትን በጠቅላይ ሚኒስትር ጽህፈት ቤት የማህበራዊ ጉዳይ አማካሪነቷ ተነስታለች። አቶ ለማ መገርሳ በራስ በሳቸው ምትክ አቶ ፈቃዱ የሚባሉ ሰው ተተክተዋል። ግን ኦቦ ለማ መገርሳ ሚስጥር በማውጣት እና ሌላም አንድ እንትን ነበረ ሚስጥር በማውጣትና በሌላ በአንድ ወንጀል ኃላፊነትን በትክክል አለመወጣችሁ ምናምን በሚል ወንጀሎች ተከሰው ነው። እኔ በጣም ነው እውነት። እኔ በእርግጥ ይሄ የፖለቲካ ጨዋታ እንዳይሆን እፈራለሁ። አሁን በጣም ያስደነገጠኝ ነገር ከዚህ በፊት ያለኝ ግምት ምንድን ነው፣ ኦቦ ለማ መገርሳ ከዚህ ቢወጡም ያው አኩርፎ ወጥተው ከዛ በኋላ ግን መሰናክል አይሆኑም የሚል እንትን ነበረን። ግን እዛ ውስጥ ሆነው ከጽንፈኞች ጋር ይገናኙ እንደነበሩ መረጃ የመንግስት ሚስጥር ያወጡ እንደነበሩ የመርህ ሰው ናቸው ብዬ ስለማምን ማለት ነው። ይህንን ነገር ስሰማ በጣም ነው የደነገጥኩት። አውቃለሁ ፖለቲካ ውስጥ አብሮ ጀምሮ አብሮ አለመጨረስ ያለ ነው። በፖለቲካ ውስጥ በየፌርማታው ላይ መንጠባጠብ ያለ ነው። በየትኛውም አገር ፖለቲካ እዚህ እናያቸዋለን እኮ ሲከዳዱ፣ ነጮቹ ሴናተሮቹ፣ እንትኖቹ የምክር ቤት አባላት ሲከዳዱ እናያለን። አንዱ አንዱ overtake ሲያደርግ እናያለን። ግን በዚህ ደረጃ ግን ከጠላት ጋር ከጽንፈኞች ጋር አብሮ መስራትና የፓርቲውንና የመንግስትን ምስጢሮች አሳልፎ መስጠት የሚገባ የሚባል ወንጀል በኦቦ ለማ መገርሳ ላይ ሲነሳባቸው በጣም በጣም ነው የደነገጥኩት። ብታምኑም ባታምኑም እኔ በዚህ በሽመልስ አብዲሳ ከተነገረው ንግግር በላይ በኦቦል የመጣው ምክንያቱም እኔ ሽመልስ አብዲሳን ከአሁን በፊት ኢሬቻ ላይ ያለውን ንግግር አይቻለው። በዚህ ደግሞ በዘር ላይ በእንትን ባሉ ፖለቲከኞች ከጀርባ ብዙ ነገር እንደሚባል አውቃለሁ። እነዚህ የኢህአዴግ የ17 ዓመት የተዘራው ዘር ፍሬዎች ናቸው፣ እዛው ፓርቲ ውስጥ የነበሩ ናቸው። እነሱን ለመለወጥ ረጅም ጊዜ ይፈጃል። አውቃለሁ። የተወሰነም ደግሞ እንትን ነበረኝ የሰማሁት ነገር ነበር። የሰማ ነው አብረን የሰማ ነው ነበሩ። ይሄ ነቃይና የተነቃይ የተካይና የተተካይ የመቶ ሀምሳ ዓመት ትርክት መሀል አዲስ አበባ ላይ ሲነገር ስለሰማው ብዙም አላስደነገጠኝም። በኦፖሎማ ለማ መገርሳ ግን በዚህ ደረጃ ይሄዳሉ ብዬ አላምንም ነበር። አሁንም መቶ percent አምኛለሁ ማለት አይደለም። አንዳንድ ጊዜ እኔ በነገራችን ላይ ለሰው ልጅ ያለን እምነት እንደዚህ መቶ percent መሆን የለበትም። አንዳንድ የምንጎዳው እንደዛ ሲሆን ነው። የምንጎዳው እንደዛ ስንሆን ነው። የሰው ልጅ ጠንካራ ጎኑን ብቻ አይደለም መውደድ ያለብን፣ ደካማ ጎኑ ላይ የሆነ ችግር ሊፈጠር ይችላል ደግሞ ብለን ማሰብ አለብን። ይህ እንደምታዩት እነዚህ ጽንፈኞች እነዚህ ዋር ሌላ በዓለም አቀፍ ደረጃ ያሉ ጽንፈኞች ጫና ቀላል ነገር አይደለም። እነዚህ ሰዎች እሳት ላይ ነበር የተቀመጡት፣ እቶን ላይ ነበር የተወዘቱት። በዚህም በዛ የሚያደነቅሮ በዚህም በዛ የሚፎክረው ይህ እንኳን ፌስቡክ ላይ ያለው ተጽዕኖ ቀላል ነው እንዴ? ጎበዝ ስንቱን ምሁር ነው ስንቱን ቀና ሰው ነው መንፈሱን በሙሉ እንክትክት አድርጎ እንዳይነሳ አድርጎ የገደለው። ያም ተጽዕኖ በዝቶባቸው ሊሆን ይችላል። የመቋቋም አቅምም አንዳንዴ ፈታኝ ነው። ሁላችንም እኩል አይደለም። አንዳንዱ የመቋቋም ኃይሉ ከፍተኛ ነው። በዚህ የለውጥ ሂደት ውስጥ ጠንክሮ እስከ መጨረሻው ለመግባት መወሰን ወይም መጓዝ ማለት መጋዝ ላይ እንደመሄድ ማለት ሚስማር ላይ እንደመሄድ ነው። simple ኮረኮንች አይደለም። simply ወጣ ገባ ብቻ አይደለም። እሳት ላይ እንደመራመድ እዚህ ላይ እንደ ወርቅ እንደ ወርቅ መፈተን ይጠይቃል። ሙሉ በሙሉ መፍረድም አያስፈልግም። ምናልባት እንደዚህ አይነት መሰናክል አጋጥሟቸው ይሆን ብዬ ነው ያሰብኩት። ትክክል ሲሆን ብዬም ያለ በተወሰነ ደረጃ ግን እና ዶክተር አብይ ያሉበት ግሩፕ በዚህ ደረጃ እንደዚህ አይነት ውሸት ይለቃል። በተወሰነ ደረጃ ጥያቄነት አለ። በተወሰነ ደረጃ አብሯቸው ያሉትን ሰዎች ይፈራሉ፣ ያፍራሉ። ለማ መገርሳን ተናግረ ዝም ብሎ ብዙዎች እኮ አሁንም እሳቸው ቢወጡ እሳቸውን የሚደግፉ ሰዎች አሉ፣ አይጠፉም። እዛ ውስጥ ያው እንደኛ እኮ ማለት ነው። በነገራችን ላይ እኔ በመጀመሪያው በዚህ በዴሞግራፊ ጉዳይ በዴሞግራፊ ጉዳይ ያ ነገር ተነግሮ ሲወጣ ያው አላወገዝኩም። ያው ትክክለኛ ፌርዌል ነው ለሳቸው ይወጣሉ ብዬ ነበር ያሰብኩት። አሁን ግን በጣም የደነገጥኩት በጣም በሚገርም ሁኔታ ይሄን ሁሉ ስንት ወራት ናቸዋል፣ አመት ይሆነዋል ለሚ ነገር ያን ያህል ጊዜ እንትን ሲል ኦነግ ነው እዚህ ቦታ ላይ ገብቶ እንደዚህ ቦታ ባለ ካልሆነ ሲል የነበረው ህዝብ ሲረግማቸው ሲያወግዛቸው የነበረ ህዝብ አሁን ማህበራዊ ሜዲያ ላይ ተመልከቱት። ሁሉም የእሳቸው ደጋፊ ይሆናል። እዚህ ላይ ነው ክሽፈታችን። አንድ ሁለት ሶስት ብለን እንጥራለን። ለወራት ለአመት ሙሉ ሲያመነዥገው የነበረውን ትርክ ትቶ በአሁኑ ሰዓት መንግስት ከመንግስት ስለተወገዱ ብቻ ይወገዱ ስለ የነበረው በሙሉ ከእሳቸው ጀርባ ሆኗል። እንዲህ ነን እኛ እንዲህ ነን እኛ ኢትዮጵያውያን እንዲህ ነን። ትናንት አፈር ያበላነውን ዛሬ ስናሞግስ አናፍርም። ምንም የለም መታጠፊያ፣ ቀይ መስመር፣ ፍሬቻ ምናምን የሚባል ነገር የለም። ያለ ፍሬቻ ነው የምንታጠፈው። ለማስመሰል እንኳን አይሞከርም። ትናንትና ውጉዝ ከማዕሪዎች ሲሏቸው የነበሩ ናቸው። አሁን የእሳቸው መውረድ እየተቃወሙ ያሉት ለእሳቸው የጀግንነት አክሊል እየደፉላቸው ያሉት እነሱ ናቸው። ተራ እንዴት ነው እግዚአብሔርስ እንዴት ይማረን? እንዴት ነው ፈጣሪ የሚምረን? በዚህ አያያዛችን፣ በዚህ አካሄዳችን እንዴት አድርጎ ነው ፈጣሪ የሚምረን? ይህን ልብ ይዘን ነው የምንጾመው። ይህን ልብ ይዘን ነው የምንጎነበሰው። እኔ ይቅር አይበሉ አላልኩም፣ አይመስገኑ አላልኩም። ግን ትናንትና ለምንድን ነው ታዲያ ይህን ሁሉ ክብር የነፈግናቸው? መንፈግ ካለብን እኮ አሁን ነበር መንፈግ ያለብን አለ እንዴ? አሁን ከጥላት ጋር በማበር ሲነሱ፣ ሚስጥር በማውጣት ሲነሱ አሁን ነበር ጊዜው። ሽመልስን ውጉዝ ባልንበትም እሳቸውን ውጉዝ ማለት ነበርብን። ግን ምንድን ነው የሆነው? መንግስት ስላወረዳቸው እሳቸውንማ ካወገዝን መንግስትን ደገፍን። ይህ ነው ውድቀታችን። እንግዲህ በዚህ ደረጃ ነው ያለነው። ለማንኛውም ወደ ፓርቲው መመለስ ከሚፈልጉ ራሳቸውን አጥርተው መመለስ ይችላሉ። ከፈለጉ ነፃ ሰው ሆኖ መኖር ይችላሉ። ከፈለጉ ፓርቲ አቋቁመው መታገል ይችላሉ ተብለዋል። በዚህ በኩል ደግሞ በህግ የሚያስጠይቃቸው ከሆነ ይጠየቃሉ። እንደተነሱባቸው ክሶች በህግ የማይጠይቁበት ምክንያት የለም። እንግዲህ ከህግ ካመለጡ እነዚህ አማራጮች ሁሉ አሏቸው ማለት ነው። ግን ከዚህ በኋላ አንድ በፓርቲ ውስጥ ምስጢር ያወጣ ሰው ተመልሶ ፓርቲ ውስጥ ይገባል። ከዛ በኋላ ምን አይነት ትረስት ነው የሚኖረው? እንደዚህ እንትን የሚሉ ጥያቄዎች አሉ። ለማንኛውም ይሄ የብልጽግና ጉዳይ ነው፣ የፓርቲውና የፓርቲው ጉዳይ ነው። ግን እያንዳንዱ ነገር ስናደርግ በዚህ ጉዳይ ጥያቄ መጠየቃችን አይቀርም። ምክንያቱም ብልጽግና ሀገሪቱን እየመራ ስለሆነ ደግሞ እኛና ብልጽግና የምንገናኝበት ነገር አለ። በውስጥ አሰራሩ ባንገባም መገናኘታችን አይቀርም። ስለዚህ ነገሮችን ስናጠቃልላቸው በዚህ በጋምቤ በዚህ በከምባታ ወላይታ በወላይታ በወላይታ በሽመልስ አብዲሳ እና በኦቦለማ መገርሳ በኩል ያሉት ነገሮች ያላቸው every ችግር every ችግር ህወሀት ያመጣብን የዘር ፖለቲካ ውጤት ነው። የሲዳማውን ስናየው ሲዳማ ውስጥ የተፈጠረው ችግር ያው አሁን ወላይታ ውስጥ ነው ነገ ሌሎች ክልሎች ውስጥ እናገኘዋለን። ይህ ነገር የከፋ የሆነው በዘር ላይ የተመሰረተ ፌዴራሊዝም ስለሆነ ነው። በዘር ላይ የተመሰረተ ባይሆን ኖሮ ይሄ ችግር አይፈትም ማለት ነው። ለአስተዳደር አመች የሆነ የትኛውም ቦታ ላይ ማንኛውም ሰው እንደፈለገ የሚመረጥበት ቦታ ላይ ቢሆን ችግር አልነበረውም። በተለያየ ጊዜ እኮ ኢትዮጵያ እኮ እንትን ተቀያይሯል እኮ አይደለም እንዴ? በንጉሱ ጊዜ ከአንድም ሁለቴ ተቀያይሯል። ለምሳሌ እንትን አሰብ ራሷ ኢትዮጵያ ውስጥ እያለች አሰብ እኮ ወሎ ውስጥ ነበረች አለ እንዴ? እኔ የድሮ ካርታ አይቻለሁ። ከዛ በኋላ ወደ ኤርትራ ሄደችው። እንደዚህ አይነት አለ እንትኖች ነበሩ። የኤዲባቡር ዋና ከተማ መቱ ነበር። አንዴ አንዴ ጎሬ ነበር፣ አንዱ መቱ ነበር። የሲዳማ ዋና ከተማ ይርጋለም ነበር። በኋላ ሐዋሳ ሆነ። እንደገና ሆነ። እንደዚህ አይነት መቀየሮች እኮ ነበሩ። ብዙ ነገሮች በደርግ ጊዜ እኮ ወደ ሀያ አምስት የራስ ገዝ አስተዳደር አካባቢና ራስ ገዝ የሚባሉ ነው። የራስ ገዞቹን ደግሞ አስታውሳቸዋለሁ። ጋምቤላ፣ ሶማሌ፣ ኤርትራ፣ ትግራይ ና እንደዚህ አንድ ደሞ ሌላ እና ሌሎቹ ደግሞ በአስተዳደር ክልል ተሸፋፍኖ ነበር። 14 የሚባለው ቀርቶ እኮ ወደ 25 ገደማ ሆኖ ነበር። ከፍተኛ የብሔር ብሔረሰቦች ጥናት ተደርጎበት ምን ተብሎ በአስተዳደር አካባቢ ተንትን ብሎ ነበር። ህወሓት መጣና በዘር በጠበጠው። እያንዳንዱን እንትን በዘር አርገው የኮታ ፖለቲካ መጣ። ለራሱ ከሚገባው ላይ ድርሻ ወሰደ። የሀገሪቱን መሰረተ ልማት አውታሮች ተቆጣጠረ። እነዚህ ሰዎች በዚህ በደቡብ ክልሎች ሲታጨቁ በፍላጎታቸው አልነበርም የታጨቁት። ባስፈለገ ጊዜ እንዲፈነዳ ተደርጎ በዘራቸው ነበር። ወረዳም ይሁን ዞንም ይሁን ምንም ይሁን በዘር ነበር። የተለያዩ ዘሮች መጥተዋል። በወረዳ ሂስቶሎጂ ደግሞ በዘራቸው ምክንያት የተከፋፈሉት። ስለዚህ በዛ ላይ የተለጠጠ መብት ነው የተሰጠው። የተለጠጠው መብት እስከ መገንጠል የሚያደርስ ነው። አሁን እኮ እኛ የምንፈራው እንደዚህ አስራ ዘጠኝና አስር ክልል አለ ዘጠኝ ክልል አለ ምናምንና መገንጠል ሁሉ ይችላሉ እንቀስለ አይደለም ዞን የሆነውም ክልል ከሆነ በኋላ ከዛ በኋላ መገንጠል ይችላል። ለሁሉም የተሰጠ ነው። እስከታች ደስ የሚወርድ ነው። የፌዴሬሽን ምክር ቤት ቁጭ ያለው ይህን ሊያስፈጽም ነው። ነገሩ መበላሸት የጀምረው ፖለቲካ በዘር ሲሆን እንደዚህ አይነት የተበላሸ ፖለቲካ ከሰራ በኋላ እና ከሰጠ በኋላ ደግሞ ህገ መንግስት ካወጣ በኋላ ደግሞ ህገ መንግስቱን ደግሞ አልተገብርም ስትል ያ ችግር ይመጣል አብሮ ስለዚህ ለዚህ ችግር መፍትሄ የሚሆነው ከዚህ የፖለቲካ ስርዓት መውጣት ነው። ፖለቲካ ሀሳብ ላይ መገንባት አለበት። እኔና አንድ ኦሮሞ፣ እኔና አንድ አፋር ወይም ሌላ ሰው በተለያየ መንገድ አንድ ፓርቲ መደገፍ የምችልበት ሀሳብ ሊኖር ይችላል። ዘራችን በዘራችን የተመሰረተ ፖለቲካ ስለሆነ ግን ዘራችን ያለበት ነው ሄደን ብንደግፈውም ባልደግፈውም የሚያሰባስበን ሀሳብ ሳይሆን ዘር ነው። በዘር የምንመርጠው ሰው ምክር ቤት ገብቶ በእኛ ዘር ጉዳይ ይወስናል። እኛ ለራሱ ዘር ለራሱ ዘር ለራሱ ዘር የቆመ ከቆመ ፓርቲ የመጣ ሰው እዛ ገብቶ ለእኔ ዘር ይወስናል። ለእኔ የኔን ዘር ጥቅም ለማስከበር የሄደ ሰው እዛ ውስጥ ሄዶ በትልቅ ጠላቴ ላደረገኝ ብሔረሰብ ወይም በዛ ለተቃኘ የፖለቲካ ፓርቲ ወይም አገር ድምፅ እንዴት ሊሆን ይችላል? እኔ ለምሳሌ ጉራጌ ነኝ ይበል ወይም ከምባታ ነኝ ይበል። ከምባታ ሆኜ ገብቼ ለከምባታ ህዝብ ለመታገል ከሆነ አስቀድሜ የገባሁት በመርህ ላይ በሀሳብ ላይ የተመሰረተ እኮ አይደለም። እንዴት ነው ለውላሙም ድምፅ የምሆነው? ስለዚህ ይሄ የዘር ፖለቲካ ያመጣብን ጣጣ ነው። እያንዳንዱ ነገር ከዛ የመጣ ስለዚህ ህገ መንግስቱ መፈተሽ አለበት። እኔ እውነት ለመናገር በአሁኑ ሰዓት ይህንን በጎሳ ላይ የተመሰረተ እንትን በዚህ መንግስት አቅም አሁን ባለበት አቅም ኢትዮጵያ ባለችበት ሙቀት ማፍረስ ይቻላል እንትም ይቻላል ብዬ አላስብም። ግን አንዳንድ እርምጃዎች መውሰድ ይጠበቅበታል። ለምሳሌ ህገ መንግስቱ የሚፈቅድለት አለ እኮ ህገ መንግስት የሚፈቅድለት እንትን አለ። በዘር ላይ የተመሰረቱ የክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ኢትዮጵያ ውስጥ በህገ መንግስቱ መሰረት በአንቀጽ አምራ ይመስለኛል ፖሊስ ብቻ ነው እና ህጋዊ አይደሉም፣ ህገ መንግስታዊ አይደሉም። ይህንን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በዚህ የስልጣን ዘመናቸው ማስወገድ ይችላሉ። ምክንያቱም ህገ መንግስታዊ አይደሉም። መደበኛ ያልሆኑ አደረጃጀቱን ወይም ኢ መደበኛ የምንላቸው ኃይሎች መፍረስ አለባቸው። እነዚህም በዘር የተደራጁ ናቸው። እነዚህ እነዚህ ሁሉ ሊሆኑ ይችላሉ። በዘር ላይ የተመሰረቱ የሚዲያ ተቋማት መፍረስ አለባቸው። ይሄ ማለት በቋንቋ አይናገሩ ማለት አይደለም። ቋንቋ ሌላ ነው። ቋንቋ ሪስፔክት መደረግ አለበት። እንዲያውም በቋንቋቸው እንዲጠቀሙ ኢንኬሬጅ ማድረግ ያስፈልጋል። ባህላቸውን እንዲያስፋፉ እንትን ማድረግ ያስፈልጋል። energize ማድረግ ያስፈልጋል እነሱን። ከዛ በተለ እንዲህ እንዲህ አይነት ነገሮችን እንትን ካለን በዘር ላይ ያሉ እንትኖች መዳረሻ ይጠፋል። ይሄ ነው ያየነው እኮ አንድ ምስኪን ሰው ስለት ሲገደል ወይም ተቀጥቅጦ ሲገደል ቆሞ የሚያይ የክልል ኃይል እንዴት አድርጎ ነው ፍትሃዊ የሚሆነው? እስኪ አደረጃጀቱ ነው ሰውየው ላይ መፍረድ ያለባቸው። ከአደረጃጀቱ ጀምሮ ነው። ያ ህዝብ ይህንን ብሔር ጠብቅ ተብሎ ነው የሰለጠነው። ሜንታሊቲው የተገነባው በዘሩ ነው። በኦሮሞ ለምሳሌ በኦሮሚያ ክልል ውስጥ ምና በቃ ስለዚህ ግዴታ የለበትም። በቃ ሲሰለጥን የኦሮሞን ህዝብ እንትን ማለት ነው። በቃ ይሄ በዘር ላይ የተመሰረተ ፖለቲካ ውጤት ነው። ስለዚህ እነዚህን ኃይሎች ማፍረስ የመጀመሪያው ስራ ይሆናል። በነገራችን ላይ ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ በትናንትና ዕለት በተናገሩት ንግግር ይህን ነገር confirm አድርገዋል። የክልል ልዩ ኃይል እና ሚሊሻ ህገ መንግስታዊ አይደለም ብለዋል። ጠቅላይ ኤታማዦር ሹሙ ጀነራል አደም ያ አይደለም አሁን ዋናው ነገር ማለታቸው ብቻ የሰጡት መፍትሄ ግን አሁንም ቢሆን የተሟላለን ብዬ ነው የማስበው። ወደ መፍትሄ ስንሄድ ዘላቂ መፍትሄ ነው። ምክንያቱም እነዚህ ኃይሎች ከባድ መሳሪያ አልታጠቁም። የ group መሳሪያ የ group መሳሪያ እንኳን ታጥቋል። ይሄ ምንም የሚያጠራጥር ነገር። አንዳንድ እኮ ትልልቅ መስሪያ ቤቶችም ራሱ የ group ናቸው፣ በ group የሚሰጡ ናቸው። ከባድ መሳሪያ ለማለት ከሆነ ያስኬዳል። ወይም ትርጉሙ ተቀይሮ እንደሆነ አላውቅም። እኔ military expert ነኝ። ለረጅም ጊዜ በ military science የተመረቅኩ ነኝ። በተለይ በሚሳይል ላይ ብዙ እንትን ያልኩ ሰው ነኝ። በሌላም በሌላም በሌላ ሙያዎች እና እንደ ይሄ በጣም ትንሽ ነገሮች እንዴት እንደሳቱት አላውቅም። የ group መሳሪያዎች አሏቸው። ትልልቅ መሳሪያዎች፣ ከባድ መሳሪያዎች ላይኖራቸው ይችላል። እኔ በአይን ያየሁትን ነገር ነው የምነግራቸው። አሏቸው የ group መሳሪያዎች። በተለይ ሶማሌ ክልል በአይን አይቻለሁ በብዛት እና even even ይሄ እንትን የልዩ ኃይሉ ሄጎ ከተመታ በኋላ ማለት ነው በነገራችን ላይ ጅጅጋ የሄድኩት እኔ ሄጎ ከተመታ በኋላ ነው እና አይቻለሁ አይነት መሳሪያዎች እና የ group መሳሪያዎች አሏቸው። ግን እሳቸው ያመኑት ነገር ምንድን ነው? የክልል ልዩ ኃይልና ሚሊሻ ህገ መንግስታዊ አይደሉም ብለዋል። ይህ ትክክል ነው። እንደ መፍትሄ ያቀረቡት ግን ሳይዛቸው ማሳነስና ከዚህ በላይ መሳሪያ እንዳታጡ። ለምን ህገ መንግስታዊ ካልሆኑ መፍረስ አለባቸው። ባይሆን በአንዴ ማፍረስ ሊያስቸግር ይችላል። እነሱን mobilize ማድረግ አለብን። የጎሳ ፖለቲካ በህግ ይታደግ ዘመቻ እንትን ያቀረባቸው አማራጮች አሉ። እነዚህን ሰዎች ወደ ፌዴራል መከላከያና ፖሊስ መበወዝ ነው። ምክንያቱም ይህን ያለበት ምክንያት አለ። ሁለቱ ግዙፍ ተቋሞች ናቸው። በሺዎች የሚቆጠሩ በዓመት ያሰለጥናሉ። ስለዚህ ማሰልጠናቸውን አቁመው ሌላ የተሃድሶ ኮርስ ሰጥተው እነዚህን ሰዎች ወደዛ integrate ማድረግ ይቻላል። ይህ ማለት ከፍተኛ ውጭ ይቀንስላቸዋል። እነዚህን ተቋማት ሌላ ለማሰልጠን የሚያወጡትን ብዙዎችን ሊያካትቷቸው ይችላሉ። በወታደራዊ ትምህርት የተወሰነ እውቀት አላቸው። ስለዚህ ብዙ እንትን አይፈጩ። በዚህ ላይ የዜግነት ትምህርት ሰጥቶ የዜግነት ትምህርት ሰጥቶ መበተን ነው። ብዙዎች የሚያቀርቡት ሀሳብ አለ። ወደ ፖሊስ መቀየር፣ ወደ ፖሊስ ቀይረሽ እዛው ወደ ክልሉ ፖሊስ ካረግነው እኮ ቦታ ስሙን ነው ቀየር ነው እንጂ ምንም አላረግም። እነዚህ ሰዎች እኮ ከነዛ ሜንታሊቲያቸው ነው እዛ ውስጥ የሚገቡ እና መበወዝ ነው ያለው። አንዳንድ የሚነሱ ጥያቄዎች አሉ እንደዚህ የትግራይ ክልል እንትን ሳይል ምናምን የፌዴራል መንግስት መጠበቅ አለበት ሌሎች መንግስቶችን ከትግራይ ጥቃት የትግራይ እንትን ካለ እና የትግራይ መንግስት እጁን እስከሚሰጥ የዚያ ስፔሻል ሴናሪዮ ነው ደረሰ ነገር መድረግ አለበት። ከአሁን በፊት ያወጡት ነገር እንዳለ አውቃለሁ። በዚህ ጉዳይ ላይ እየተናገሩበት እንደሆነ አውቃለሁ። እኛም በስፋት ሄደንበታል። የዘር ፖለቲካን ለማስወገድ ከተፈለገ መጀመሪያ pillar ኦቹ መነቃቀል አለባቸው። pillar ኦቹ ትልቆቹ ይሄ የክልል ነው። ልዩ ኃይል የሚባሉት እና ኢ መደበኛ የሆነ አደረጃጀት ወይ ወደ መንግስት ወደ ህጋዊ መሆን አለበት። ይሄ ኢ መደበኛ አደረጃጀቱ ህጋዊ መሆን አለበት እና ህጋዊ ሰውነት ሊላበስ ይገባል። ኃላፊነት እና ግዴታ ያለበት ተቋም ሊሆን ይገባል። አለበለዚያ መፍረስ አለበት። እነዚህ እነዚህ እንትኖች እና በዘር ላይ የተመሰረቱ ሚዲያዎች መፍረስ አለባቸው። እነዛ እነዛን ካረግን መደላድሉ ሰፊ እየሆነ ይመጣል። ከዛ በኋላ ወደ ህዝብ ወደ አስተሳሰብ ይወረዳል ተቋማዊ ስራ ነው መስራት ያለበት። ስለዚህ ፕሮሰሱ ቢያንስ መጀመር አለበት። አሁን ሱሪ በአንገት አውልቆ በጣም ያስቸግር ይችላል። ስለዚህ የዘር ፖለቲካ ያመጣው ጣጣ ነው። ማንም ክልል ስለሆነ አይበለጽግም። ማንም ክልል ስለሆነ አያድግም። ክልል በሆንክ ቁጥር ኢትዮጵያ እያነሰች ነው የምትመጣው። የኢትዮጵያ ሉዓላዊነት እየተነካ ነው የሚመጣው፣ እየሳሳ ነው የሚመጣው። እነዚህ ሰዎች በአንድ ወደ ስልጣን ሲመጡ አንድ መንግስት የሚያስፈልገው ነው facility ዎች ሊሟሉላቸው ይገባል። ኢንፍራስትራክቸር ራሱ መቀየር አለበት። ሲዳማ ክልል ውስጥ ያለ የመንግስት አመራር አለ፣ structure አለ፣ የመንግስት አስራ ሲዳማ አስር ክልል ሲሆን አስር ተመሳሳይነት ነው office ሱ፣ መኪናው፣ ምናምኑ፣ ቅንጦት ብዙ ብዙ ነገር አለ። ያቸው አንድ በጀት ነች የምትከፋፈለው። ያም ሆኖ ሰላም አያመጣም። እንደዛም ሆኖ እንኳን ቢቻል እንኳን ሰላም አያመጣም። አሁን እዚህ ጎን ለጎን የማይተማመኑ የሚጠላሉ ሰዎች ሁሉ ተፈጥረዋል በየአካባቢያችን። በዚህ በምናውቀው ማህበራዊ ሚዲያ እንኳን ብዙ የምንሰማውና የምናየው ነገር አለ በወላይታና በሲዳማ ተወላጆች መካከል በጉራጌና በስልጥ ተወላጆች መካከል እኔ ሁሉ የብሔር ፖለቲካ ጣጣል። ድሮ እንደዚህ አይነት ነገር ሰምተን አናውቅም። ተሰምቶ አይታወቅም። ተቻችሎ ተቃቅፎ ተዛዝሎ የሚኖር ህዝብ ነው። ያ ብቻ አይደለም። ነገር ወርዶ ታች ጎንደርና ጎጃ የሚባል ሌላ ታሪክ መጥቷል። እዚህ ወለጋና ሸዋ የሚባል ሌላ ነገር ደግሞ እዛ መጥቷል። አሩሲና ምናምን የሚባል ሆሪዞንታሊ እየሰፋ ላይ ነገር እና ይሄ የዘር ፖለቲካ እስካለ ድረስ ይሄ ችግር አይፈታም። የሚጠየቁ ጥያቄዎች ትክክል አለሁ እያልኩ አይደለም። አሁን የጠየቀኝ ሰውዬ ጥያቄ በህገ መንግስቱ መሰረት መጠየቅ ይችላሉ። ግን ኢትዮጵያ ፋታ እስኪታገኝ ይህን ጥያቄ መመለስ ትችላለች ወይ ብለው እንደ ዜጋ ቁጭ ብለው ማሰብ አለባቸው። የፖለቲካ ኃይሎች መመካከል መወያየት አለባቸው። ከዚህ በኋላ ምርጫው ተራዝሟል። በተወሰነ የተወሰነ ፋት አለ። ከዚህ በኋላ የምርጫ እንትኖች የተጀመረው ጠቅላይ ሚኒስትሩና የተቃዋሚ ፓርቲ መሪዎች ያደረጉት ንግግር ከፍ ማለት አለበት። ከፖለቲካ ፓርቲዎች ውስጡ መውጣት አለበት። በልሂቃን ደረጃ መሆን አለበት። በህዝብ ለህዝብ መሆን አለበት። በተቋማት ደረጃ መሆን አለበት። በሲቪክ እንትኖች ደረጃ መሆን አለበት። መስፋት አለበት። በዩኒቨርሲቲዎች መካከል ከፍተኛ research ይደረግበት ይገባል። ዩኒቨርሲቲዎች በዚህ ጉዳይ ላይ ሰፊ ሚና መጫወት ይችላሉ። ታዋቂ ሰዎች ሊጋበዙ ይገባል። አባቶች ሊመጡ ይገባል። ዲፕሎማቶች እና ይሄን ነገር ይህ በኮሮና ምክንያት የተፈጠረውን ፋታ ራሱ ለዚህ ሁኔታ መጠቀም ይቻላል። በእኔ እምነት በአሁኑ ሰዓት ይሄ ለውጥ ወደ አጥቂነት ሲሸጋገር ያለ ይመስለኛል። ያም አለ ይህ ግን የምንወያይበት ጊዜ አሁን ነው። በኦቦ ለማ በኩል ላሉ ማንኛውም በዘር ላይ የተመሰረተ ድርጅትን የሚመራ መሪ የሆነ የዛ እንትን አባል በዘር ፖለቲካ የሚያምን ከሆነ ችግር አለ፣ ነግሬያቸዋለሁ። ሁሉም ዘሩ ታላቅ ነው። ሁሉም ዘሩ ጨዋ ነው። ሁሉም ዘሩ እንትን ነው። በቃ ከፍተኛ አይኪው ነው ያለው። ሁሉም የተባረከ ነው። በቃ ይሄ ነው የዘር ፖለቲካ ውስጥ ይሄ ነው ያለው። ወደ ዘር ፖለቲካ ውስጥ ገብቶ ያለ ሲጀምሩ ምንድን ነው እራሳቸውን መስቀልና ሌላውን መናቅ ነው የሚጀምረው። ጠላት ፈልጎ መልቀምና ጠላት ማድረግ ነው። ጠላት ያላረገን ጠላት ማድረግ ነው። በግድ ጠላት ማድረግ ጠላት መፍጠርና መጠቀም ነው። ተው የሚልህን በሙሉ ከመንገድህ መጥረግ ነው። አሸማቀህ፣ አዋርደህ፣ መሬት ላይ ለውሰህ ማስወገድ ነው። በቃ ይሄ ነው። በስልጣን ላይ ያሉትም ቢሆኑ እንዴት አድርገው ከሌላው ብሔር እንደሚጠቀሙ እንጂ እንዴት ራሳቸው ማሳደግ ብቻ እንዳለባቸው አይደለም። በቃ ለዘሩ ነው የቆመው። ሲተኛም ሲነሳም calculate የሚያደርገው ነገር ምንድን ነው? እንዴት ዘሬን እጠቅማለሁ ነው። በዚህ ሁሉ mentality ውስጥ ገንዘቡ አለ፣ ይታያችሁ እንግዲህ ቅንጦቱ አለ። በብዙ ነገሮች ውስጥ ነው የሚወሳሰቡት እነዚህ ሰዎች፣ በብዙ ሴራ ውስጥ ነው የሚያልፉት። ስለዚህ የሚናገሩትን ብቻ አይደለም የሚያደርጉትንስ ምን እናውቃለን ከኋላችን እና ብዙ ነገሮች ናቸው ያሉት። እና ይሄ የዘር ፖለቲካ እስካለ ድረስ እኛ ይሄ መንግስት አሁን ነግራቸዋለሁ። ቅድም ይሄ መንግስት የመደገፍና ለመደገፍ ጉዳይ አይደለም፣ አማራጭ ማጣት ጉዳይ ነው። በእኛ ስንፍና የመጣ በእኛ ክፉነት የመጣ ክፉ ዘመን ነው አሁን የሚያጋጥመን። በእኛ ክፉነት፣ በእኛ አማራጭ መሆን አለመቻል፣ በእኛ በኢትዮጵያዊነት ጸንቶ ባለመቆም የመጣው ክሽፈት ነው። ይህ ክሽፈት በማንም ላይ ልናላከው የምንችለው ነገር አይደለም። በማንም ላይ ልናላካው በማንም ላይ ልንለድፈው የምንችለው ነገር አይደለም። በእያንዳንዳችን እኔ በበኩሌ ዘረኞችን ብቻ አይደለም የአንድነት ኃይሉን ነው እዚህ ላይ ልወግር የምፈልገው በሚገባው ደረጃ ባለመቆማችን በትንሽ በትልቁ በመለያየታችን ስንለያይ እንኳን መከባበር አለመኖሩ በአንድ ጊዜ ወደ ጠላትነት በመሄዳችን ባለመቻቻላችን የመጣ ድክመት ነው። የእኛ ድክመት ራሱ ጽንፈኛው እንዲበዛ አድርጎታል ብዬ ነው ማለት። መቦቀስ ካለብን በዚህ ነው መቦቀስ ያለብን። የአንድነት ኃይሉ በነበረበት ከፍታና ደረጃ ጸንቶ ቢቆም አማራጭ ኃይል ሆኖ ይቀርብ ነበር። በእርግጥ በአንድነት ኃይሉ ላይ የደረሰውን የተዘመተበትን ዘመቻ የተሴረበትን ሴራ አውቃለሁ። ቢሆንም በየጊዜው የሚፈረካከሰው እሱ የአንድነት ኃይል ነው። በተመረጡት አጀንዳዎች በሙሉ እየተፈረካከሰ ወደ ጥግ የሚገባው የአንድነት ኃይል ነው። ስለዚህ በአንድነት ጸንተን አለመቆማችን ያመጣው ጣጣ፣ በዘር ውስጥ ተበታትነስ በመጽነፋችን የመጣ ጣጣ ነው፣ አማራጭ እንዳይኖረን ያደረገው። ስለዚህ ብልጽግና ለጊዜ ወደድንም ጠላንም ብቸኛ አማራጫችን ነው። ብቸኛ አማራጭ ሌላ አለ የሚል እዚሁ ጋር ይምጣ። አሁን ገብዘዋለሁ፣ አሁን እጋብዘዋለሁ። አማራጭ የሆነ እከሌ ነው ይህ ድርጅት ነው ይሄ ነው የሚለኝ ካለ ይምጣ። ኢትዮጵያን ከጫፍ ጫፍ ወታደራዊ ተቋማቶቿን፣ ሲቪል ተቋማቶች፣ civil service ሱን አጠቃላይ ኢትዮጵያን ለመምራት ብቃት ያለው ስለ ችሎታ አለም ችሎታ ጭንቅላት ምናምን ኢትዮጵያ ሌላ ሰው የላትም ብዬ አላምንም። አሏት፣ በርካታ ምሁራን አሏት፣ በርካታ እንትኖች አሏት። በዚህ ደረጃ የጅል ጭቅጭቅ ውስጥ አልገባም። ግን ራሱን ያዘጋጀ ማን ነው? ሁኔታ ውስጥ የፈቀደለት ማን ነው? እርስ በርሱ ሲባላ ሲናከስ ሲናጭ የሚውል አይደለም ወይ? እያንዳንዱ በዚህ በሁለት ወር ውስጥ ራሱ ስንት ተአምር መስራት ይቻላል ነበር እንዴ? በዚህ በሁለት ዓመት ውስጥ ስንት ነገር እኮ መስራት ይቻላል። ምህዳር እኮ ተለቆ ነበራል። ጭራሽ የነገስን እየመሰለን ከተማውን ቀውጥ የምናደርግበት እዚህ አትግባ እዛ ተግባ እያለ ሌላውን የምንልበት አረግ ነው እንጂ በስርዓቱ ብንጠቀምበት ጥሩ ጥሩ ሽግግር ማካሄድ እንችል ነበር። ስለዚህ ብልጽግና የመቀጠል እድሉ ሰፊ ነው። አማራጭም የለህም ወዳጅ፣ አማራጭም የለህም። እንደፈለክ ጉራ ብትነዛ ምንም አማራጭ ሆነ እየቀረብክ አይደለም ያለው። ሌሎች አማራጭ እንዲሆን እንዳይሆኑ ራሱ አከላከል። ስለዚህ ከኢትዮጵያዊነት በወረድን ቁጥር እየተሸራረፍን ሀገሪቷ እናሳነሳታለን እንጂ እንትን። ስለዚህ ጽንፈኛ ድርጅቶች ውስጥ ብልጽግናን ጨምሮ ውስጥ ያሉ ዘረኛ እንትኖች ውስጥ ብዙ ነገር ሊባል ይችላል። በእያንዳንዱ እንትን ውስጥ ምንም ሊባል ይችላል። በትልቁ ነግረውናል እኮ የረቻ ላይ ምንድን ነው? በትልቁ ነግረውናል እኮ። ከዛ በመለስ ብዙ ነገር ይባል ይችላል። የነቃይና የተካይ ትርክቱ ምንድን ነበር የሚለን ያየ ነው። ብዙ ነገር አለ እኮ ውስጡ ሲተነተን ብዙ ነው። ስለዚህ ዋናው ነገር ያለምንም መሸማቀቅ የምናገረው ያለምንም ማንገራገር የምናገረው ከላይ ያሉት መሪዎቹ በቅንነት ኢትዮጵያ የሚወዱ ናቸው፣ ከነ ችግራቸው ቢሆኑ ይሄ እኔን አሳምኖኛል። ላያሳምነው ይችላል እያንዳንዱ ሰው። ስለዚህ እቼ የሽግግር ጊዜ እስክታልፍ እስክታፍረስ እናግዛቸው፣ ግድ የላችሁም፣ እናግዛቸው። ስለ ሀገር ነው፣ ስለ ግለሰብ አለ የምናወራው፣ ስለ ፓርቲ አለ የምናወራው፣ ስለ ብልጽግና አለ የምናወራው። በዛ ውስጥ ስላሉት በጎ ሰዎች በጎ መንፈስ አለ፣ በጎ ስሜት አለ። አንድና ሁለት አለን፣ በርካቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ደግሜ ደጋግሜ ነግራቸዋለሁ። ምርጫ ቢደርስ እኔ አሁን ባለኝ አቋም ይህን ኢህአዴግን የምመርጥ ሰው አይደለሁም። ግን በአሁኑ ሰዓት እችን ሀገር ለማሻገር የተሻለ እድል ያለው የለም። በቃ በጎ ሰዎችም ደግሞ አሉበት እና ብዬ አሉ አሉ በጣም በጎ ሰዎች አሉ ከያ እነሱ አንዱ ላይ ያሉ ማነው ብዙ እነደመቃሉ አብዱላሂ ሀረር አሁን አንተን አይቼ እኮ አብዱላሂ አልኩኝ። እንዴት ነህ አብዱላሂ? እና ብዙ ብዙ ሰዎች አሉ ኢትዮጵያን ማሻገር የሚችሉ እነገዱ አሉ። ኢትዮጵያዊ የሆኑ ሰዎች ስላሉ just በተወሰነ ደረጃ trust ማድረግ ነው የሚገባል። በመጠራጠር የምናጣው ነገር እንጂ የምናተርፈው ነገር የለም። በተወሰነ ደረጃ የምናምናቸው ሰዎች አሉ በዚህ በኮርስ ሂደት ውስጥ እነ ሙስጠፊ አሉ፣ እጅግ በርካታ ሰዎች አሉ እና በቅንነት እችን ሀገር ለማሻገር ድንጋይ ባንደረድር፣ በየቦታው ላይ እንቅፋት ባንሆን ምን ይለናል? ለምንድነው optimist ማንሆን? ሁልጊዜ ለምንድነው ጨለምተኛ ምንሆን? ፍትስተት ፍለጋ ከጫካ ውስጥ አንዲት ስንጥር ፍለጋ፣ አንዲት ሰበዝ፣ አንዲት ልምጭ ፍለጋ ከምንሄድ ለምን ጫካውን አናየውም? እስካሁን ያየነውን ለውጥ ለምን አናምን? ለምን እንክዳለን? ብዙዎቻችን ውጭ የነበርን ገብተን የለም እንዴ? ማንኛውም ሚዲያ እንደፈለገ ይጭፍ የለም እንዴ? ከነሱ አንደበት ትንሽ ግድፈት ከመፈለግ ለምንድነው በሚያደርጉት ነገር የመፍትሄ አካል ሆነን የማንቀርበው? ሲያጥብ ቢያጠፉስ ለምንድን ነው ማንምራቸው? በተወሰነ ደረጃ ላይ ምንድን ምን አለ ለቀቅ ብንል እኛ እኛ እናጠፋም እንዴ? እንኳን በዚህ ደረጃ ከፍተኛ ኃላፊነት ያለው እኛ በቀን ስንት ስንሰራለን የምንለው ምን አለ ብንምራቸው ያልፉ? ብዙ ነገሮችን እየሰሩ ነው ያሉት። በአዲስ አበባ ከተማ ውስጥ የምናየው ለውጥ ብዙ ነው። በየክፍለ ሀገሩ ብዙ ልዩ ልዩ ነገሮች ሰርተዋል። ከአንድም ሁለት ግድብ ተጠናቋል። ሶስት ግድብ፣ ብዙ የስኳር ፋብሪካዎች ተሰርተዋል። ቆሞ የነበሩ ቸገረን በማስዋብ እንጦጦ አካባቢ የተሰራው ነገር ማዕት ነው። ይህን ይህን ለምን ክብር አንሰጥ? ብዙ ወደቦች፣ ደረቅ ወደቦች እንትን ብለዋል። አለን። የኢንዱስትሪ ማዕከላት በየክልሉ እየተመሰረቱ ነው ያሉት እየተመረቁ ያሉት። አምስት ቢሊዮን ችግኝ ተተክሏል በዚህ ሲዝን ብቻ። ይሄን ለምንድን ነው የማናደንቀው? ለምንድን ነው የማናደንቀው? ይሄንን ምንድን ነው ይሄ ሰብአዊ እንትናችንን ምንድን ነው እስኪ እንፈልገው እና በአጠቃላይ በዘ እኔ አሁንም እማምነው ነገር ኦህዲግ በብልጽግና ስም ተቀያየረ እንጂ አብይ ክልሉ ነው ያለው እና እስካሁን ድረስ የክልላቸውን እንትን ነው አዲስ በመጣው የብልጽግና እንትን ፍኖተ መሰረት በየክልሉ ውስጥ ያሉ ሁሉንም ብሔረሰቦች ያጠቃልላል የሚል ነው። ለምሳሌ ኦሮሚያ ክልል ውስጥ ያለ ብልጽግና በኦሮሚያ ውስጥ ያለው ማንኛውም ህዝብ ያጠቃልላል። ከተመረጠው ለስልጣን ይመጣል። ቋንቋውን ከቻለ የሚል እንትን አላቸው በብልጽግና እንትን ውስጥ። ይሄ ወልከም ወደፊት የምናየው ነገር ነው። ግን እስካሁን ድረስ ሁሉም ፓርቲዎች በየክልላቸው ያሉት ከተጠፈነጉበት የዘር አሳሰብ አልወጡም። ከበዳይና ተበዳይ ትርክት አልወጡም። ያ ነገር ጭንቅላታቸው እስካለ ድረስ ጭንቅላታቸው ክርስቲያናይዝ ያደረገ ስለሆነ በየቦታው የሚወራው ስለ ዘራቸው፣ ስለ ብሔራቸው ነው። ስለዚህ ብዙ መጠበቅ የለብንም በዚህ ደረጃ። እኔ የምለው መደራጀት ባመንበት ድርጅት በኢትዮጵያነት መደራጀት ብቻ መፍትሄ ሊሆን የሚችለው መደራጀት ነው። ትናንትና እንደዛ ያሞገስ ናቸው በየእንትን አክሊል የደፋንላቸው ለማ መገርሳ ኢትዮጵያዊነትን የበለጠ እንድናጣጥመውና እንወዱ ያደርጉን ኢትዮጵያ ሲሰየሩ እሳቸው ወጥተው የኦሮሞ ህዝብ ጥያቄ አልተመለሰም ነው ያሉት። ስለእኛ ጥያቄ አልጠየቁልንም። ጥያቄ መመለስ ከተባለ ለኦሮሞ ህዝብ የተሻለ ትምህርት ብሎታል ከማንኛውም የአካባቢ ህዝብ። ቅርበቱም ጠቅሞታል። ብዙ ነገሮችን እየሰማን ነው። የሚመረቁት የልማት እንትኖች፣ አውታሮች፣ ፕሮጀክቶች ምናምኖች የተሻለ ነው። እንደዚህ አይነት መተሳሰብ አያስፈልግም እንጂ ስለዚህ ይሄ ሁሉ ምንድነው ተመልሰው ወደ እንትናቸው ገብቶ ነበር ማለት ነው በተወሰነ ደረጃ። ስለዚህ አሁንም በዘር ላይ ተመስርቶ ፍትሐዊ መሆን አይቻልም። ሰውነት ብቻ ነው ፍትሐዊ የሚያደርገው። ሰው መሆን ብቻ ነው ፍትሐዊ የሚያደርገው። ሰውነት ደግሞ እንዳገር በዜግነት ይገለጻል፣ በዜግነት ይገለጻል። ስለዚህ በዚህ መልኩ ካልመጣም በስተቀር ሀገራችን ሀገር ሆና የኛ ሀገር አትሆን። ሌላ ሰው ክልል እየተባልክ ገባ እየተባልክ ይሄ ክልል ነው እየተባልክ ኢትዮጵያዊ አትሆንም። ኢትዮጵያዊ ሆነ በነፃነት መኖራት። ስለዚህ መስራት ያለብን ዜግነታችን ላይ ነው እና መደራጀት ብቻ ነው። ነገ ደግሞ ሌላ እንትን ሶስት መቶ ስለ ዳንኤል ማነው አንደኛው አክቲቪስት ይለቅልናል። በዛ ስንራኮት ደግሞ ያው ሌላ ዳሜጅ እያደረስን ሌላ መቋሰር ውስጥ እየገባ ነው የምንቀጥለው። ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ደግሞ ይልካል ሌላ አሁን ሽመልስ እንደዚህ ያለ፣ ነገ ደግሞ ገዱ እንደዚህ ያለ፣ ከነገ ወዲያ ደግሞ ሌላ ጽንፈኛ እንደዚህ ያለ፣ እየተቀባበሉን ነው። እነሱ እየተቀባበሉን ነው። ከአንዱ ወደ አንዱ እያሻገሩ ነው እየወረወሩ ነው። አጀንዳ እየሰጡ እያራውጡ ነው። በየቦታው እየበታተኑ ነው። ስለዚህ በአቶ ለማ አይተነዋል። በግልጽ በጆሮችን ሰምተነዋል። ስለ ዲሞግራፊ ሰምተናል። ኦሮሞ ተበድሏል፣ ጥያቄው አልተመለሰትም ብሎናል። የእሳቸው ምክትላቸውን ፕሬዚዳንት አርገው ሾመው ጠቅላይ ሚኒስትር አድርገው ሾመው ምክትላቸውን እሳቸውን የሚወክላቸው ስልጣን ላይ አድርገው ሾመው። የኦሮሚያ ህዝብ ጥያቄ አልተመለሰም ነው ያሉ። ትልቁን የሀገራችንን ኦቫል ኦፊስ ብለው ስለዚህ በዘር ውስጥ በዘር የተተበተበ ፖለቲካ መዳኛ የለው። ስለዚህ መደራጀት መደራጀት መደራጀት ብቻ ነው። ኢትዮጵያውያን በአንድነት መደራጀት ነው የሚያዋጣን። ኢትዮጵያዊነት ብቻ ነው የሚያዋጣን። ከዛ ውጭ የሚደረገው ነገር በሙሉ ከንቱ ነው። ሰውነት ብቻ ነው ነፃ የሚያወጣን። ካለበለዚያ ይሄን ጾማችንን ጸሎታችንን እርግፍ አድርገን እዛ ወደ ሰይጣን እንግባ። በቃ ዘር ከዘር እየመረጥን እንትን የምንል ከሆነ ምንም አይጠቅመንም። ምንም አይጠቅመንም። በውስጣችን የተደበቀ የሚንተከተክ ዘረኝነት ካለ ምንም አይጠቅምንም። ጸሎቱም ጾሙ ምንም ምንም ዋጋ ያለው ቢላሽ ለምን ሰውነታችን እናደክማለን? ለምን ጊዜያችን እናጠፋለን? በቃ አጠገብ ላለው ባልንጀራ ያልሆንክ ለማንም አትሆንም። ለሀገር ልጅ ያልሆንክ ለማንም አትሆንም። ስለዚህ ሁላችንም ህሊናችንን እንጠይቅ። ወደ ውስጣችን ይሁን፣ ወደ ውስጣችን እንይ፣ ወደ ውስጥ እንይ። ይሄ ሁሉ የምታዩት ከቅድም ጀምሮ የምለፈለፈው ነገር በሙሉ የመጣው በዘር ፖለቲካ ነው። የዘር ፖለቲካ የትም አያደርሰንም። ደግሜ ደጋግሜ ሁልጊዜ በወጣ ቁጥር የማነሳው ነገር ነው። ኢትዮጵያዊነት ለመታደግ ከፈለግን ከዚህ በኢትዮጵያዊነት ጸንተን እንቁም። ያን ጊዜ ለለውጡ ኃይሎችም ሆነ ሌሎቹ እንትን እንሆናለን። ይሄ በማህበራዊ ሚዲያ ለሚያጭበረብሩንም ወዲያ ወዲህ ለሚያላጉንም አንመችም። ማንም ኢትዮጵያ እየመጣ ኢትዮጵያን በዚህ ባልታጠበጁ እጁ አይደነቁላትም። ቦስ ካሳሰቡ አያበልዛትም። ኢትዮጵያን የምንወድ ከሆነ ቀጥ ብለን ከዛ እንደዚህ አይነት እንትን ውስጥ እንውጣ። share እያደረጋችሁ ጎበዝ፣ ብዙ share አልተደረገም እና እንግዲህ ያው ውድ ወገኖቼ ዛሬ ያስኩት ያው ይቅርታ፣ አሁንም ዛሬም ከንትን ወጥቼ ነበረ አሁንም ከይቅርታ ጋር ዛሬም ትክክል አለ የሰራሁት ከዚህ በኋላ እታረማለሁ። እያቋረጥኩ እየወጣሁ ብዙዎችን ያለው ይመስለኛል። ብዙ ሰዎች እንደወጡ ተመልሰው አልገቡም። share እያደረጋችሁ እንግዲህ ያው ነገ እክሳችኋለሁ። በሌላ ወቅታዊ ጉዳዮች ላይ ተመልሼ እመጣለሁ። ኢትዮጵያ በክብር ለዘላለም ትኖር። ሁላችሁም በያላችሁበት አማን ሁኑልኝ። አመሰግናለሁ።